なあかんのにさ軽探しに行かなあかんどっかねう裏にあるルンタの時使っとったやんフリーザーのことやろフリーザーのことあるあるどっかにあれにせなあかんせなあかんと思ってこれであの子はかれちゃうからちょっと バーガはいバスですおはようしてはいバーガーの食べ物多いです多いねポロ取ら <laughs> んよな入場バカバカさあ来ちゃん帰ろう 暴れるいや暴れないんですけどなんかほらな出るやろこうやと出るんじゃないかなと思ったんだはい十七点四三なんて四 <laughs> ああ飲んでああ飛び出しちゃってるはい <laughs> 斜め横から近づくた近づいたらいいんだな結局いつまでやんのうんそれがさ、うん、予定変更あのー、いや今日から減ってんねんみたいなまた減ってんの今日減ってこの量 ベースに、考えてるのは1日おきにして、で今離乳の始めたからさ、あごめんごめんあのそれがうまくいかんかった時のあの矯正をの形だけあちょっと待ってそれ何ちょっとごめん矯正 <laughs> の形だけは残しとこうかなって思ってなれな慣れ慣れを残しとくってことちょっとなこれがやっぱいいんさな サプリメント的に、うん、ちょっと今あげときたい理由があるからちょっともうちょっとあげとこうかな、うで暴れた外やもんな外なんかやってないから、うん、何 cc なの ?200 <laughs> 抜きますだってよ めっちゃダッシュやんそんなんちょっと餌切り忘れて行かれるでひなたとここって帰るお家のドア閉めた 白いどこお腹大きいお腹 <laughs> お母さんお母さん全然気にせん。すごいなす <laughs> よいしょ 早いなここは早いなこっい来たな朝はいはい。帰ってきたよ。はい、はい、おしまい。はい、はい、おしまい。はい、終わり。 あれ早い、うん、なんでかっていうとあそうか見えとったんカニが来るの見えとったん天敵やもんな犬猿の中にもんなおおはようございます パクパクてパクパクパクパクパクパク見てほら大丈夫犯人はうちの方にしてるから膝が痛い大丈夫いなくなるこっちが二人だよ2人ともハニちゃん怖いわ 侵食されていく。あ緊張感も大事なんやね、あんた。うまい。シャチさん食べられてんのか。シャチさん。 <laughs>